ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mat walhamdulillah سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي رب زدني علما ورزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Yugidon yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.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 Orang yang sangat tolong dan sampai tu dapatan kena setajam. Yang aturan kancaran kau fokusan kau kena dapatan kena setajam. Orang yang sangat tawasul kalau bantuan kena setajam. Orang yang sangat baik fokus dapatan kena setajam. bernstaj umat Islam laki maupun bini. khususnya pemirsa pengajian Banjugir On Sampun Latin keltunya. Kita khususkan deka ni kan masih marah pun Bu Rahmi Banyanyar Kali Baru Banyuwangi Sampai nanti kertunya ada reput tanggal 10 Syakban. Syakban. Sukan Fadil bin Akmu. Banyanyar kali baru Banyuangi sampai nanti katunya hari kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pun para ulama, para ulia, para syuhada, para sulin, para guru, para sepo, para mater. Kayaknya ya barokah barokah pun saya sebut petan kudus tu jadi dengan apa tu petan kudus tu keluarga petan kudus tu jadi santri santri petan kudus tu jadi jemaah petan kudus tu jadi orang yang saya tu petan kudus tu jadi dengan aturan kebagusan dan orang yang saya kebaik fokus dapatkan kudus tu jadi moga moga senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malmater Kenginga pertolongan perlindungan bimbingan serang maknaipan Allah Subhanahu wa taala dengan barokah-barokah pon pengajian, barokah-barokah pon bulan Ramadan, barokah-barokah pon puasaan. Barokah nak fokus dan fokus dan dalam bulan Ramadan. Yang barokah pon para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru para bangsa Mohon maaf daripada yang tambah barokah umur, barokah ilmu, barokah hartana, barokah rezeki, barokah aban, barokah anak foto, barokah keluarga, barokah santri-santri, barokah jemaah, barokah jamiah. Mohon maaf daripada yang tambah taufik. Serang hidayah pun Allah swt wa ta'ala. Tetelan jalan pun pada Tuhan Allah. Pada kecemperan, kecemperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan. Kebahagiaan, kebahagiaan tu nyakirat Muka-muka ibalang kesusahan, kesusahan. Kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, kesempakan, Saya eh, pernah kuat iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di Ngudin. Lampan lampan yang pandu lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merasaki perjuangan perjuangan yang para ulama. Bisa tetap perantara, tetap sabab, tetap jalan ke angkui kuat Islam dan umat Islam. Jajan Islam dan umat Islam. Menang Islam dan umat Islam. Malam hari tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Yang pernah kita kajat ke lebat kempang. Tercapai cita-cita. Sukses usaha. Nah. Eh, pernah terkabul pernyonan-pernyonan ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bihaqi sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam umul fatihah الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gir'on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan yang semakin kita sekalian kembali bisa mengikuti kegiatan pengajian. Dan you get it on. Nenek ada bulan semuljah bulan seakung bulan sebarokah. Yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Sikak dimak Lailatul Qadar lebih fokus ke tempang ben saibu bulan. Saibu bulan kento belum ah, belum polo telok tahun 4 bulan. Tegakun semalam tapi lebih fokus tentang ben belum polo telok tahun. saya malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih fokus timbang ban saya malam. Bila Lailatul Qadar panikah? Sami kongang, senausa mangkenan gati malam deki bisa kongang bisa mungkin cuma saya biasa saya lebih sekut Nanti tepat nendang elai koran. Lebih sekut boleh. yang kemana tepat cil kencil lah. Lai koran. Ini kunyak punya. Tapi kongang di awal Ramadan mungkin tanggal 2 mungkin tanggal 3 mungkin tanggal-tanggal yang lain juga mungkin Karena Lailatul Qadar kan itulah kar sengaja sareng pun Allah Subhanahu wa taala jika dirahasiakan Sehingga banyak tahu ni bila-bila Jelas Lailatul Qadar kan itu badan dan im malam-malam bulan Ramadan. Walaupun benih tangkal lekoran bisa kongan. Walaupun tak tepat naik lah kongan juga. Kan sami-sami kongan. Al-Quran diturunkan neneng ini dalam Lailatul Qadar. Bila panikah? Ini ah, macam-macam pamaki op dan ulama bade syada bu peto bless tangkal peto bless namun bade syada bu tangkal pak lekor tangkal pak lekor Bada juga se ada bu tangkal lekoran. Imma tangkal pak lekor. Bisa Bisa. Satu ekor. Nikalakanlah kalah-kalah ikhtilaf. Berbeda pemangki di kalangan para ulama. Dan di eh, dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa fardu. Bencukan alaksana aki solat sunnah malam pendekat rawi. Nilainya tidak sama dengan bulan-bulan biasanya. Orang atau atka Allah, ibadah ke Allah, nyemak ke Allah, leban setong macam kefokusan yang ada dalam bulan Ramadan, ni kepada ben se alaksana aki fardu dan yang di luar bulan Ramadan. Umpama ni bulan Ramadan ni orang ngelakonin kefokusan situ. Dari ibadah-ibadah atau sunnah-sunnah. Ni kepada pun si ngelakonin fardu. Tegakun sunnah. Dari mereka ngelakonin fardu ni. Dan alaksan aki fardu. Alaksan aki kewajipan. E dalam bulan Ramadan. Ni kepada bansi. Alaksan aki kefarduan. Petong polo kefarduan. Petong polo kefarduan. Di luar bulan Ramadan. sefardu ete kalpet tong polo kali lipat. Dalam bulan Ramadan kentoh kita ditutut ke angkui sabar. Bisa tetap jengaja ke angkui lapar walaupun tak asahor, Walaupun pelengan, eh juga aja. Walaupun loyo, eh jerat je. Bulan Ramadan, Syah Ramadan, syahrul Sabri. Bulan kesabaran. Mangkana lah. sabar pani kala jazaa fawqa is sabri. Tak ada balasan sedia tasna. Balasan ka sabaran. wasabru thawabuhul jannah bensaper kentoh badesane pon masteh suarga eh dalam bulan Ramadan kan tunjukkan bulan orang yang panikah saling tenggang rasa tepo seliro tenggang rasa Karena napa saya kerasa saya keteruin abe. Negara yang lain juga terogi. Maka nene dalam bulan Ramadan kento tenggang rasa tepos liro. Sehingga karena abak panika kau kolek แต่ก็ตั้งขึ้นในบามิลล์แต่ก็ orang-orang ดึกก็ต้องนี่คือบามิลล์อะไรสิ่งยามันอะไรสิ่งยามันนี่สระ orang แต่ก็มีตันดิเสกผู้ก้านี่สระ orang แต่ก็มีอะไรเสกสาวระนี่คือยามันตั้งกังรัศโอสิลิโร Karena buat TV ini kan pun ngerasa aki lapar. Duh. Seneng ah, munting lah buka. Pas saya buka, ada kolak. Ada buku. Ada lempok. Ada yang kan sebuah Bunga abok ini kan. Abok bisa ngerasa aki juga. Yang lain ya pada dia, pada bensin kau. Ya. Akhirnya pasalan, takdiraki serang ajunan epon Allah, yang aku yang beri kefokusan-kefokusan dek orang lain. Bulan Ramadan panikah. Secara zahir. Panikah jen. Sekek sekonik recik ke. Waktu ngakan tak ngakan. Waktu ngakan tak ngakan. Sehari pun teng tak ngakan sekali. Tapi hakikatnya ni. Dalam bulan Ramadan panikah. Recikih terpana bertambah. Recikin orang mukmin terpana bertambah. Ini dalam bulan Ramadan. Sebelumnya bulan Ramadan. Pani kena mong senilai lima ibu. Tapi ketika bulan Ramadan bisa senilai sepuluh ibu. Syahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini. Bulan Ramadan paling merupakan bulan sehingga dimeracik pun orang-orang mukmin panika abah tambah dan dalam bulan tersebut. Racikkan dari Kaabah tambah. Padahal secara dohir, benda tambah. Saya biasa dengarkan duka dukal, makan kita sekali. Saya biasa dengar telur piring. Ada bagi tak sekali. Tapi orang kuni kat Adisa. Rezeki ni tu pandai tambahinnya. Ini dalam bulan Ramadan ni kan rezeki tambahin dengan Allah. Men urusan e paringin ya teka di luar bulan Ramadan juga ni paringi. Kemun tebak ke bulan Ramadan ni kadang terlebih lebih teka. Siasal orang penikah tak ngakanan kolek Rip mengrip pas ngakan kol. Isya deki kadang kita tambah boleh. Ya sahur boleh. Sebiasa Sebiasana namun ngabi kebesian lima ibu akhirnya pasangan sampai kebesian sepuluh ibu. Rezeki ni ke mesti. Sebab Allah Ta'ala pula janji. Janji Allah Ta'ala tak kira lupa. Tiba-tiba ada rezeki saya janji ke serang ajunan epon Allah. Berrezeki apa ni kecukan saya. Lakarlah. Karena kain kelampak na Allah. Ben kefokus na Allah. La cikir pun ikan maksum. Itu um, itu eh, aningin. Itu eh, aning rezeki lah ni kan. Benda aku nyaman ngelak tibi. Enten, itu eh, aning. Ar-rizku maksum. Rezeki pun ikan aning. Mulai taning ben Allah Ta'ala, tak ada satu pun si bisa langalangi. Wala radda lima qadaitah. La mani'ah lima a'ataitah. Tak ada orang si bisa langalangin. Dan kapan apa saya paling aki sarang ajunan? Kristeh. Maka orang iri kun kari iri. Tak kira pasangan bisa sampai nyeke menghalang-halangi atau menghambat. Jaga paparing ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada si bisa menghambat, si bisa mencegah, si bisa menghalang-halangi. Dekapan apa? tak Dekapan paparing, paparing ipun Allah. La mani'a lima a'adita. Sebaliknya la wala mu'adiyah lima mani'ata. Muncul ben ajunan kusti. Cikla kata apa hari ah, ben ajunan. Ya ketika orang lain tak bisa pun tak apa hari. Muncul tak apa hari Allah Ta'ala. Ini paringin orang lain tak bisa. Tak bisa beda orang ni ke apa hari. menabi ben Allah Taala panik ampun le cek le pa ke Ira takir Al Imam Ahmad Buah baginda bahwa Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pun lakabin, bensetong orang bini, aneka apa kan tan awali ma'an ngeceng sahabat, sohabat kan kuya kompol dan yang itu epon bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kak disa Tak ada ni ke sekoni namun? Tak ada sekoni. Dan sahabat-sahabat ku nilat jelat. Karena teeran pani ke teeran cair. Tepungnya sekoni. Akhirnya sahabat ni ke macam-macam. jebu jebu ni. -cebu waktu karisa kanjing nabi kia solat lestari solat kanjing nabi matabu fima ma antum tatahaddatsun apa saya kebentak anak badan kelak mula kento masalah rezeki kento baginda nabi saya kebentak kento masalah bang labang rezeki Maraban seko ke bala apa iya Tentang setong hadis. saya pada pak sarang malaikat Jabrail alaihi salatu wassalam. Uh, saya kentuk kanjing Nabi. Ketiba apa kak dinta? Tebu saya pada pak sarang malaikat Jabrail dek ajun. Ada dah iya. Tebu malaikat Jibril. Jibril, Jabrail, Pak Dawai. Nabi Sulaiman. Panika solat neneng epeng kirtase. Pas ngolatin Bilis. Ajalan. Si Ani. Winis bilis si Ajalan panikah. Niki sambi ngikek daun biru. Sambi nyambi daun biru sambi keke sini. Pas aurak. Sembi meni ke pas aurak. Apa se bilis ni ke aurak. Nabi Sulaiman kan faham. Ke aurakah. Bilis sekali sah. Ini ke bila ni ke pasal orang. Kata, kata, keluar ku kata. Keluar kata dari dalam tasik. Ini kata ni kepasanan kan agen teh. Bilis. Sinyam di daun ni ke daun ni ke teh. Ben kata mani. Eh sambil ben kata, nyelam bas kata mani. Ke dalam tasik. Dengan pun ketika adintuh, oleh beberapa saat kemudian bilis ni kepah ngantang neneng i eh, atas ai ngantang jadi asala bilis panika napa nyaman sambi ngeke daun tinggal pola datang kata menikah bilis ni ke mana? Ongke ke kata ni? Ongke ke buki ke kata? Sambih pakun nekuin atau bersambih ngike daun biru. Pas numpak, tinggal numpak ke buki ke? Kata menikah langsung nyelam. Bid'ah bid'ah Bilis bisnisnya kita mau ngantang ke atas. Ya. Ngantang ke atas. Nampaklah datang dari Bebe. Nabi Sulaiman nikah. Ngolatin adegan semacam panikah. Ingat tak ingat. Maka Nabi Sulaiman dengan bahasa. kebenah Dengan bahasa bilis. Ini kemah Bilis. Mara ko bala ka sengkok. Apa saya lakonin ba anji dia? Mak ni ani segale. Ko mak tro tawa. Mara cerita ka sengkok. Dari memarah kena dia. Mak pas sampai ngaji. Bilis. Nyambi daun biru. Pas orang, mereka orang datang kata bila sini ke pas langsung ungke ke bukit ke ben kata ni ke sambil ke dalam nyelam kata apa ni ke sekecil ki temu bilis ngentang boleh ke atas dalam menceritakan menceritakan dia mangko tahu tahu ke nari. dia Jawab Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Oh, sekak dinto Nabi Sulaiman Jepun bilis. Jepun bilis. Neneng edalem tasik kat dito. Elem tasik kan. Bodo batur aja. Neng e tengah na batu nikah, neng e dalam batu pa nikah. Beda olaan. Neneng e dalam batu kan tu beda olaan. Tuti e dalam tasik, panika beda batu raja. Betul-betul raja. Lenen yang ada lemah. Dalam betul ni. Dalam betul si raja pun ni kah. Ni kah pada olah. Olah pun ni kah kan. Tak bisa. Cik ni ni dalam. Betul. Tak bisa. Nyari tibik. Ni dalam betul tak bisa. Iya. Nyari TV tak bisa. Dia macam yang dia lembut tu. Pah nyari daun. Kamu berada daun ni lembut tu. So, boom. Tetapi sekat dinta Nabi Sulaiman. Rajakin ulat sebeda ning idalem. Tasik kita kan, sebeda ning idalem. Buat tu si raja betungan par si raja penikah. Urusan rajakin. Biajunan ipun Allah. Nika e bebanaki ke eh abdina. Abdina si tanggungjawab. Abdina si epakon. Serang ajunan ipun Allah sepen-sepen hari abdi ni kita entah pala lakon abdi ni kan. ngelak daun kada. Pas entar abdi ni kita kata, pikir tak saya aduan datang. Kata ongke abdi ni terus nyelam. Entar maki daun setetika akanan epon. Olak sebenarnya dalam. Olak बत्तमनी Abdi Niken itu bertugas dua kali dalam sehari. Sebab olak si berdiri dalam batu tersebut, lakaran ngakan gendu kale pagi sore. Pas dia remah, ngerusna saampunah bilis penika apekta daun dari tengkengan daun hijau canding watu da biru kita panen kata sikata panen kak sini malaikat kisah Kata ni kau guna malaikat tukang tu umar rezeki. Bila tukang tu umar rezeki. Sebab ni kau malaikat. Lekadin tu. Abdi ni kentu sampuan ada pak ke bobo. Nyilem apa reng. Ben kata. Arti ni kento pasal ni sabuk nenengi atas buat tu si raja bani. Ting ketika itu pasangan betul kita pecah. Tinggal pecah kita pasangan anggap sini ke bah datang olah ni ke. Datang olah. Dari cah pecah na betul kento. Pas keluar olah. Tuti bin Abdi apa yang berki? Daun gak disak, daga ola gak disak. Lastar kain itu. Abdi ini sambil boleh sarang kata gak disak. Siang kuna kisah malaikat kaya arupa kata. Abdi ni kento eh sambil boleh ke atas. Ke permukaan pun aing. Dekat tu Nabi Sulaiman, setiap ada er, olak kak tu dekat rezeki nah. Olak ni kasi bingung cak. Subhanallazi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yamsani walam lam yansani birrizqihi sa ummatu Muhammadin afayun sa ummatu Muhammadin minar rahmati ketika disa ola sebenarnya dalam betul kak ditoh nyuci akidah Allah amat mustasbih maha suci zat. Siapa yang menciptakan abdi ini? Maha suci zat. Siapa yang ada teki abdi ini? Apa yang ada di dalam? Tahasa. Maha suci zat. Lam yamsani berrizki. Walam yamsani, walam yamsani berrizki. Bentak kalau pahin Allah Ta'ala ada kaptin kalau ban rezeki. Afa sa ummat Muhammadin minar rahmati. Masa angki Allah Ta'ala pahlo pada ke umat Muhammad dari rahmat tak kira. Allah Ta'ala tak kira kalau pahin. Sehingga tak usah mang-mang-mang. Allah Ta'ala tak kira kalau pahin ke gulban sambian kapit. Ola woi ni kita ikhlopai. Sela ola kan tu cik repot sekali jaran na. Kan kui abri rezik ke. Melarat. Kerana ola pandai kan ni idilim betul. Betul ni idilim tasik. Ting tu erna pandai kan ni tengkengan. Erem mani kan. Mak bisa. Ya, ngutus malaikat. Allah Ta'ala ni ke ngutus malaikat. ketimun ka ola hei. Allah Ta'ala tak kalau pahain kalau ben rahmat epon. Eh, Masa ingki dek umat Muhammad pah bisa kalau pahain. Tak mungkin. Tak olak. Tak kalau pahain cik berolak ni dalam. Betul. Masa pah kalau pahain umat Muhammad tak kira. kita apa ni kah? Tawakal dek kajunan ni pun Allah wa may tawakal 'ala Allahi fa huwa Siapa seorang yang tawakal ke Allah, maka Allah saya nyokopen. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira sekak ditoh kurang lebih nyen maaf. Yang akhirin kalau bantu bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك وصلى على سيدنا محمد بن عبد الله الغيب بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد التي لا رسول الله وسيلة أن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شقيا إلا أسعدته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عدوا إلا خذلته وأخذته ولا صديقا إلا رحمته ولا صديقا إلا رحمته ولا فاسدا إلا صلحته ولا غيبا إلا رددته ولا مسافرا إلا كفيته ولا مسافر إلا سلمته ولا مسافر إلا أمنته ولا حاجة منها وجدني ولا إلا قضيت ويسرت وعندها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم زدنا ولا تنقذنا وكرمنا ولا تعلمنا ولا تعلمنا ولا تقدر علينا وردنا وردنا وردنا وردنا ولقد مسرنا ولا نيتنا فاقبل ما حضرتنا وتعالى ما حاجتنا فحاضنا سولنا وتعالى ما في أوزنا فرنا ذنوبنا اللهم إن رسولك من أي بشر قلوبنا يقينا صادقنا تعالى على من نقول علينا ردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ندم أهوالنا وأسنا أهوالنا نخلصنا من المن وقرات الله وعصينا من البلاء والغلاء والموت أعون من شرعان والشياطين ونسينا ما رد بسوء اللهم يسر لنا إني ضم بجمل ومن الدنيا والدنيا فيها واصل مرادنا من الخير اللهم أعذنا من الشر والنسيان اللهم من بك من جهد البلاء ودرك الشقاء القضاء وشمع وشماتة الأعداء اللهم ما هو إلى الهول والأهوال هم إلى أهوالنا إلى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 Allah wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين يا رب العالمين